我不是个饶舌歌手，不能给你爱的大包还有热狗。 唱吧，你也不太说手，但我吉他其实弹的还算不错。i s s me, my tattoo，留下的爱曲，绝对我再苦不让人怀疑。But I try not to take you home。你说抱歉帅哥，你只爱老实歌手。加油，穿着再酷，不撑伞的态度，在路上都会被警察逮捕。e realize 走得太快，风格太帅，简直把。 像是向冷空气徘徊，只怪我生错年代。在你的时代，我都是你妈的天才。想做到你的天才，你要我先把它开始的变得变卖。KTV 唱着饶舌，看着大家开始跑车，所有妹妹觉得好热。呀。我像时代的眼泪，不廉价，就像是免费，我在永远回不去的甜美啊。 抱歉，我不是个饶舌歌手，不能给你爱的担保，还有热狗。不唱，t y 也不太爱收手。但我记得，几次谈得还算不错。It's me, my tattoo，留下的爱句，觉得我太酷，会让人怀疑。But I try not to take you home。你说抱歉，帅哥，你只爱饶舌歌手。 手，如今给你爱的担保还有热狗，不长胖，你也不太瘦瘦，但我吉他其实弹的还算不错。是明白再粗的下了爱曲，觉得我再酷会让人外遇。But I try not to take you home，你说抱歉，帅哥，的迟来倒是更。